It's time for a Martin Reviews cartoon, bitches. Most azért jött ide, hogy a közmédiát feszegessük, vagy a főpolgármesteri programjáról szeretne beszélni? Örülök, hogy ezt megkérdezte, ugyanis van egy nagyon konkrét válaszom önnek. A b***tok meg a kurva anyátokat.